explicar tretas, manejos y demás, lo fundamental es el periodo histórico en el que marcamos este armamento, ¿vale? La destreza como tal conoce desde el año 1472, ¿vale? Y hasta podemos establecerlo prácticamente en 1870 y ¿vale? Muchísimos siglos. A lo largo de esos siglos van cambiando las armas, Teníamos puntas y corte aquí, esta, es una espada punta y corte más cercana al siglo XV que al XVI por la guarnición. La hoja es finita, es más estilo de italiano que, español o alemán, pero ya se la aplicaba la destreza. El maestro Porsche y el maestro de la Torre hablan de la verdadera esgrima. Tratados que tenemos perdidos. No sabemos nada más de ellos que lo que Pachico quiso decir en sus tratados, que normalmente era malo porque Pacheco criticaba a todo el mundo. Era un maestro que partía de la crítica destructiva y después a partir de ahí evolucionaba. Se llevaba también con Quevedo. Efectivamente, y con todo el mundo. No lo podía ver nadie. Evolucionaríamos de esa espada a la espada de lazo, esta de aquí, ¿vale? Que como veis la hoja sigue sí que tiene mucha presencia, la guarnición ya cubre más los dedos, ¿vale? Y la hoja, al ser todavía ancha, una de, de golpe contundente, de corte, quede estocada, aunque la estocada ya empieza a tener mucha relevancia. Evoluciona la hoja y la guarnición. Empezamos a cubrir la guarnición con medias conchas y la hoja ya es más finita. Con lo cual, aunque sigue teniendo poder de corte, es una arma más destinada a la estocada, al, tocado con la punta, pero también tiene filo y contrafilo. Y ya, por fin llegaríamos y esto es algo muy, muy resumido, llegaríamos a arma alarma española, ah, española por antonomasia, la de taza. Se protege completamente la mano, ¿vale? De forma que es imposible que nos toquen la mano por aquí, ni por accidente. Y la hoja conoce muchas muchas morfologías, desde esta que conocemos a otras más largas, más finas, la de verdurillo, por ejemplo esta de ahí es mucho más larga que la mía, es un tema de Freud, ¿vale? Tiene que compensar este <laughs> Con lo cual tendríamos un problema, ¿eh? Él está más cerca de mí que yo de él. ¿Cómo solucionamos esto con un tío también más grande que yo? Bueno, la destreza encontró solución a todo. Basándose en cuatro principios básicos, encontró solución a todo. Por cierto, la espada de David es una espada de conchas, una concha a un lado y otra al otro, ¿vale? Que protege la mano y además aporta una elegancia indomable al ¿Vale? os voy a explicar primero las normas de seguridad que aplicaremos es curiosamente porque no llevamos caretas, ¿vale? No llevamos protecciones. Vamos a entrenar como entrenaban los tercios en el siglo XVI y XVII. No había caretas, entrenaban sin ella. De hecho, López de Rada, que ya publicó en el siglo XVIII, eso de la careta, no. Había ciertas protecciones, sí, pero para el maestro. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar poquito a poquito. ¿Vale? Eh, David, por ejemplo, tiene que te Posición base. Instancia base. Establecido el diestro. En ángulo recto, formado desde la punta de la espada hasta el hombre, tomando como referencia la línea vertical del costado, Vemos un ángulo recto perfecto, ¿lo veis? Esta es la posición base. Claro, al llevar una guarnición que me impide alcanzarle los dedos, ya puede jugar así. Hay muchas más interpretaciones del ángulo recto y vamos a ver una básica. ¿Qué llega antes? ¿Esto o esto? El que está en ángulo recto llega antes a ir que el que va en ángulo obtuso o en ángulo agudo. Siempre llegará adelante? Además de que la tenga más larga, dejémoslo estar. El ángulo recto, ¿vale? Establece una seguridad. Bien, la distancia de juego seguro es el medio de proporción. El medio de proporciones, estando los dos afirmados en ángulo recto, tenemos que asegurarnos que la punta del compañero no pase de nuestra cazoleta. Es decir, si yo quiero estar situado en medio de proporción, estaría aquí. Con la, cazoleta, la punta ahí en la cazoleta, que no pase de ahí. ¿Por qué? yo vengo aquí y ese vez de medio proporcional, si es más larga, ha pasado que hace que con un con par de piernas me hiere. Ya no es seguro. yo tengo que ser capaz de entender que esa distancia, ahí porque no solo es distancia de grima, es de seguridad. Entonces esta es la primera acción que vamos a hacer. vamos a situarnos en ángulo recto con los compañeros. David y Luis, que son instructores, él en Villena y él en Alcoy, me van a ayudar para ir corrigiendo a todos, ¿vale? Así que ponemos por parejas, cogemos el espacio que necesitemos, tenemos mucho, y vamos a ir corrigiendo los ángulos rectos. Venga, vamos. Venga, ponemos frente de otro, coger espacio, tenemos mucho espacio. Para allá ahí para allá. ¿Pareja? Aquí me esta es nuestra casita Aquí donde no se te grita. ¿Por qué? Porque esta es la máxima distancia a la que puedo estar seguro. ¿Por qué? Porque si tú das un medio paso... Y ese medio paso lo puede sacar tanto los Cuidado porque te queda poco para verlo vivo. vamos ¿vale? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿vale? Con las espaldas bajas. Moviéndonos normalmente, ahora veremos cómo hay que mover. Tengo que establecer el ángulo recto. Uy, me he quedado lejos. Ahora estamos en ángulo recto. En medio de proporción. ¿Vale? Aquí estamos seguros los ¿eh? Nos movemos, muevo las partes que queréis, y cuando las activamos, nos quedamos quietos. Esto es importantísimo, nos quedamos quietos y extendemos las espadas. No hagáis esto. me muevo lo que quiero, si estoy quieto, un que mal lo hemos hecho, pero pacto de que me quedado quieto, ¿vale? Entonces, pues lo voy a estar quieto. Vamos. Vale, importante, ¿vale? ¿Lo siempre? Vale, venga, vamos a la guardia. Moveos, moveos. Estáis quietos. el frente de él y mi cuerpo está con el piso. Más o menos. Vale, ahora, me los brazos a tope, el brazo derecho, y donde. la espada se coge con dos dedos por dentro. Dos. Uno más. Ahora ya ves cómo pero se coge de manera, se coge de manera si le apretamos mucho, lo lo dejamos muy suelto, ¿vale? Vale, vale, vamos a ver un detalle a hablar, ¿vale? Luis, David, por favor. Vamos a ver, ¿cómo cogemos la espada? La cogemos así, estamos manejando un azarón, no una espada. Un dedo dos en el recato. ¿Saben? Dos, no solo uno. El otro, El dedo pasa Cogemos así la espada, ¿Vale? Mirando, el dedo está dentro de los recazos. En el que quepa uno, uno. En el que quepan dos, dos. ¿Vale? Vamos a seguir con el ejercicio con la espada ya bien cogida. Este vamos a pasar antes de las cuchilladas al movimiento de conclusión. El de conclusión se va por ese camino, es el siguiente. Ángulo recto. A ver, esto es lo que dicen nuestro tratados. Ahora veremos que no es así. le el brazo, yo me me meto, me meto, sujeto, sujeto. Con la cazoleta, con de la guarnición, del gavilán, mejor aquí.

Ese es el que se subió Es peor que el que estaba que Él habló por San Pedro, que no tenía concluido materia de Vamos a hacerlo así. Establecemos un ángulo recto. El ángulo recto atajamos y el mucho que suelte la mano, soltad la mano. ¿vale? Vamos a probarlo, Es lo que se buscaba en aquella época, para no herir de muertes al contrario. ¡Ah! ¡No ha pasado! Pasadla por debajo de la hoja. Pasáis, os desplazáis? con compás curvo al lado derecho. Fijaos lo que están estableciendo las espadas. Dos ángulos rectos que serían Aquí tenemos la mano. Venimos. Con sujeción. ¿Vale? Otra vez. Más despacio sin Fijaros que lo más importante de todo es que me he salido de la línea que nos unía, esta línea que nos unía. En caso de que él, en el movimiento, le dé por pasar por debajo de mi hoja, yo me he salido y, ops, he cambiado la, la Esta es otra que se llama flaqueza bajo la fuerza. Y la mataría y el, y la puntada pero me interesa más la flaqueza bajo la... Perdón, me interesa más la negra por debajo, y quedamos aquí, ¿vale? Con cuidado que el cubra la posible ayuda ¿vale? Venga, vamos potencia contundente tan fuerte que llegar a

si, él lo hace con fuerza, comete el error de que se está cargando la Pero si la coge más ligera, puede cambiar la Bien, primera treta y la mujer que nunca hacemos en sala por razones obvias. Voy a empezar con la Eso que ha hecho Luis goma anotada. La hoja, la hoja, en vez de la espada y adelante la piedra detrás. Terriblemente espectacular, no está Pero es que tenía que hacerlo. es una combinación entre marotada, irremediable y La cornada, sí. Bueno, el irremediable, ya que lo ha comentado David, es que si esto establece el ángulo recto, yo me meto aquí con el codo y la mano hombro, sobre todo el hombro. Aquí. Así no me corto. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una lectura que estaremos para ella. Le voy a hacer la línea cruz, Entiéndeme mucho. Va a La atleta es esta. Ah. Hacían mucho los diestros vulgares. Vamos a intentar hacer algo divertido, ¿vale? Pues tenemos queso desde la situación Se baja el sombrero y se le pincha. Venga, tenemos sombreros por ahí, así que vamos a ayudar. probar esto Bueno, a ver, David, por favor, ven. A ver, para el que no tenga sombrero, que veo que todos somos hombres de pelo en pecho. Guardia, David. Le sujetamos, él entra. No lo hagáis, no lo hagáis, nos quedamos aquí. ¿eh? Aquí, no lo vayáis a hacer. ¡Ah! ¡Ah! Ya. Así pues que, por favor, lo vamos a hacer, pero con un cuidado tremendo. Estando aquí, entramos los dos y cogemos dentro. Respiramos. tiramos. llevamos sombreros, sí. Venga, vamos.